Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib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 Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, seperti biasa daripada channel Senyum Ustadz, jangan lupa di support guys dengan subscribe dan tengok video-videonya ya. Macam tuan-tuan dan Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majelis ilmu, Nabi kata, mm -hmm. maka mhm. Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Allah. Nabi, Tuan-tuan daripada Ateh, daripada Sanun, daripada ada yang daripada yang bukan orang Putrajaya pun. Tak prisin lah rumah saya ni. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan kat Soroban ada satu taman dia pun pakai prisin ni lah. Nak muntah tengok eh. Alah, rumah dia lah secoet eh, prisin. Eh, Apa tu prisin? Masing-masing tak nak kalah, nyampah dan tu. Mari ni bawah dia section. Dah bangi pun ada section. Kan? Ah, dah habis. Apa orang? kau kampung-kampung lah banyak gitu kan. Tapi betul lah. Kan? Berkongsi, perkongsian. Kan? Perkongsian bono-bono baik. Hadis, tafsir Quran. Ah, taman-taman syurga. Saya tengok lagi saya ustaz tu. Masa tu macam makan tawau. Sampai tu saya nampak ada seorang uh, brother ni. Dia bagian teknikal. Dia naik atas pentah betul-betul. Baju dia. Baju dia uh, majlis ilmu. majlis ilmu dekat belakang tu pergi syurga balik hari je mak eh saya kata saya ustaz don bagus bagus no bagus no bagus no dah dengar ustaz don ya tu lah tu kreatif ni betul lah tu pergi syurga balik hari tuan-tuan datang sugar kau cari balik tuan-tuan tak nampak yo ni malaikat ni tengah mengembangkan sayap ni menaungi kita ni time betul betul semua. ha cuma tak Kalau kita nampak, nampak wow sejuk meninggal mana tu eh <laughs> <laughs> yo tuan-tuan tapi semua catat pahala. Ya, catat pahala tuan-tuan majlis munyi. Walaupun tuan-tuan tidur dengan gaya bebas. Tak ada hal. <laughs> Tetap ada pahala. Pahala tidur lah. Kan? Ha. Ya tuan-tuan. Kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga untuk solat jemaah, makan bersama, berbual dengan ahli keluarga. Ada waktu khusus. Betul. Sebab Nabi macam tu. Jangan ingat Nabi sibuk. Nabi ada ada ada sahabat dengan kata, aku nak berpuasa, Ya Rasulullah, aku tak nak buku-buku. Yang seorang aku nak bermunajat, aku nak buat nak semayang ni satu hari malam aku tak nak tidur. Nabi kata jangan, Nabi kata. Aku pun ada masa untuk diri aku, aku juga ada masa untuk keluarga aku dan aku juga berbuka, Nabi kata. Aku juga berkahwin, aku berkeluarga, Nabi kata. Makna kata, tak adalah tauhid pun. Nah, maknanya Nabi ni mengajar kita tentang pengurusan masa. Bila waktu khusus solat berjemaah, waktu makan bersama dengan berbual, dia ada satu satu larangan dia tuan-tuan. Larangan tu tak disebut dalam kitab mm -hmm. Tapi disebutkan dalam logik akal Iaitu larangan ada handphone Itu salah <laughs> tuan kalau makan macam ni ya, hmm, tak, ada, tak ada nilai ya tuan-tuan Ya betul lah betul, Ayo, betul, betul. Sibuk pada mana Kan Kemudian Yang keempat sebut nama Sebut nama anak dan pasangan dalam doa Allahu Akbar tuan-tuan Buat tuan-tuan Sabut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, keberikanlah istriku ini, Ya Allah. Dia ni dogi Ya Allah. Allah <laughs> yang bini kat belakang, dia pun sama je kan. Orang asal menyaut pula dia kan. Nah. Aduh. Tak doa sebut nama pasangan. Tapi jangan salah sebut tuan-tuan. Orang perempuan besar. Wah, salah sebut. Patut anak gitu. Ya Allah, berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan. Ya Allah. Anak aku ini, Ya Allah. Anakku Danish ni, Ya Allah. Sebut nama dia pun. Bila sebut nama kan. Anak aku bakal menduduki SPM tahun ni, Ya Allah. Dia ni harapan keluarga, Ya Allah. Ui, anak dong ya. Ya Allah, aku harapan keluarga. Dia pandang kan lah. Macam. Ah, ah kan? Berikanlah dia 12A, ya Allah. Dah pucat muka lu. <laughs> Apa kena lu? Subjek mi 10, ya. <laughs> Kan? Kemudian banyakkan berzikir, banyakkan zikir. Betul. Zikir baik banyak. Hindarkan sifat malas. Maksud malas ni apa? Ada ha, ada package dia. Package rangsangan untuk kurang malas ni apa dia? Pertama, kurangkan tidur. Mhm. Membutuh punya taruk sampai terlupa lah. Elok dah pakai apa semua kan. Dah siap pakai baju penyabat nak keluar. Maghrib. Dia terlupa. Dia ingat subuh. kan taruk kan. Taruk kawan kalau tidur. Kawan saya Betul main dia mesti Dia boleh tidur dua hari. Sekarang dah doktor lah dia. Alhamdulillah dia sambung belajar lebih. Dia dulu tidur dua hari lah. Kena paning kepala. Lah. Tak pergi kelas hari pergi sekali tak pergi. Tidur dua hari. Orang biasa bangun, "Wei, pukul berapa dah?" Dia lain, dia bangun ni, "Eh, hari apa dah?" Lain soalan dah. <laughs> Iyo tuan. Bukan saya cakap bohong ya. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan gambar, gambar orang cakap ni Samsul Rahman membohong banyak cerita. Cerita wallahi saya cerita, cerita saya bawa ni cerita betul. Ya. Hidup tu saya saya boleh tunjuklah kat Facebook tu siapa orang kawan tu. Ha, tanyalah dia. <laughs> Kedua, kurangkan makan. Betul. Bukan kata jangan makan, kurangkan. Jangan banyak-banyak ya. ah. Hmm. Ha. Kurangkan makan. Macam malam ni kan buah eh? tak ada makan malam ni kan. Hmm. Dia ya waktu tak ada makan, usah oh, waktu lah. <laughs> Aduh, hai. saya tak tahu lah itu. aku jangan-jangan mihun. tu mihun malam tu. Maksud saya dicakap memang makbul tahu. Tak ada makan memang tak ada apa eh. Ya, tuan Kurangkan makan. Macam Nabi mah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul. Ha, kan? Tapi kita macam mana? Selagi belum konyang, jangan berhenti. Itu kita. Perjuangan belum selesai. Kan? Kemudian kurangkan media sosial. Kemudian kurangkan berhibur. Sebab ompek perkara ni kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan media sosial. Kurangkan berhibur. Sebab kalau terlebih, dia jadi malas benda lain. Betul sih. Ha, kan? Benar, benar, benar. Tidur. Benar. Sebab itu. Apa halangan nak bangun subuh awal? Dia cakap. Bukan apa-apa. Get lah. Betul. Bukan tengok TV dah, tidur. Betul tak? Apa sebab? Tengah mimpi sadam, tengah soju, Sel selimut dia tarik. Eh, nampak tak? Poi gym hari-hari yang kek. Eh? Bawa kilo-kilo. Selimut tak berapa gram pun tak boleh alih. Eh? Nampak cerita eh? Kemudian, adalah apabila ahli keluarga kita mampu berlembut bertoleransi di antara satu sama lain mewujudkan rumah sunnah cakap ah. elok-elok cakap baik-baik Contohlah bayangkanlah tuan-tuan Tiba-tiba Rasulullah SAW datang rumah kita Rasulullah tanya Quran mana tu? Ah, jap, jap, jap, jap Mana <laughs> cari? Bagi pula, berabuk Quran Ya Allah ah, Contoh ni cerita betul lah kan Kalau kita bayangkan Nabi datang rumah kita tiba-tiba Dan begitu juga Sampai tak kita suruh segala CD-CD, DVD kita ke apa ke semua barang-barang hiburan kita yang ada rumah. Sampai tak suruh kan? TV tengah on atau Netflix eh? Nah, oh iyalah, kat Netflix tu dia tengok ceramah. Mana ada bohong. Kan? YouTube, iyalah ada lah ceramah kan? kan? Ha. Dan menyuruhkan segala baju atau seluar yang tidak menutup aurat. Sampai tak? Ha, kadang-kadang kat rumah. Dah biasa dah kat rumah macam ni. Apa pula? ke rumah lah kita kena pakai elok-elok tiba-tiba orang datang dah standby itu sebablah kalau ke rumah pakai yang yang paling baik sekali ke rumah kan tuan-tuan pakai yang jubah yang yang lengan pendek itu itu ha, sikit rumah cinta dan bukan saya bukan petikai tuan-tuan pakai no. okey tuan-tuan datang buat solat okey cuma orang Arab jubah lengan pendek ni dia buat tidur Ya, tapi boleh lah orang Malaysia ramai sebab cantik kan dia buat salat boleh dia masalah pun cuma orang Arab kalau kita semayang ni jubah yang lengan panjang jubah yang pendek ni memang dia buat tidur tapi kalau imam kita panggil kita panggil lah imam daripada sana datang mamasih datang semayang kat sini dia pun tanya kau ni nak semayang ke nak tidur dia lah tanya <laughs> kita tak apa kita dah besok ha. tapi mungkin kalau okay, saya, tu, kalau saya lah saya jawab dia jubah yang tidur pendek. Ha, ni lah kan, ha, <laughs> contoh ayat kan contoh ayat kan kan Ha. tak ada, tapi tak ada masalah pakailah tak ada masalah maksud saya tu saya kata tu pakaian kalau ke rumah kita pakai jadi tak adalah hmm. bah ada orang datang cik baju bah baju bah baju baju pun nak cek baju kan ha tu kita melambak tidur kat ruang tamu tu hmm? ha itu itu antara lah kan dan pakaian-pakaian yang baik dan bercakap dengan baik menegur dengan baik panggil isteri pun dengan baik ha. wahai isteri ku ni panggil sayang sayang apa benda itu kau nak bergaduh kenapa? Sayang, kau tahu tak betapa marahnya barang ini? Umat oh, lembut tu marah. <laughs> kan? Oke okay, ya, sudah selesai videonya. So itulah tadi Ustaz Syamsul Debat yang share kepada kita. Istilahnya pesannya adalah jangan pernah kita berlebihan. Tidur dikurangi gitu kan. Jangan berlebihan dalam tidur. Makan juga jangan berlebihan. Berhenti sebelum kenyang. Dan makan ketika lapar. Kalau tak lapar jangan makan lah. Nah lepas tu apa-apapun semua hal yang kita kerjakan jangan pernah berlebihan kelebihan kan sosial media biasalah kalau kita dah tengok HP kita, handphone kita tu ha, tak terasa kan dah, dah jam berapa ni? Ha, jam 4 kan? lepas tu main handphone main social media tengok YouTube tengok apa-apa-apa-apa-apa semua dah jam 7 tak terasa mesti sebab apa? kita dah terlena macam tu sama halnya dengan tidur kalau kita tu tidur disunahkan oleh Rasulullah SAW tu tidur di awal lagi ha, lepas isak lepas tu uh, mungkin uh, uh, apa nama tu sikat gigi dulu lah lepas tu tiba pergi tidur Itu lagi baik Sebab apa? Kalau kita tidur uh, awal Maka nanti jam 3 Ataupun jam 2 Kita dah terbangun Tapi kalau kita tidur Kan? Jam 12 Jam 1 uh, ha, Kita terbangun jam apa tu? Subuh dah hilang tau <laughs> Okay So Jangan berlebihan kawan-kawan semua Terima kasih dah tengok video ini guys Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Support terus channel ini Dengan tonton video-videonya dan juga share video-videonya. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.